Un Internet peut en cacher un autre. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Internet n'est plus ce territoire à part qu'il s'agit de conquérir avec son blog ou son mini-site. Internet, aujourd'hui, c'est le règne des plateformes. On va chercher des infos sur Google, on les partage sur Facebook, et on écoute de la musique à tue-tête sur iTunes ou sur Spotify. Les plateformes, ce sont tous ces intermédiaires ultra efficaces qui s'interposent entre nous et Internet. Leur mode de fonctionnement Toujours le même. C'est gratuit, c'est mobile, et plus on est nombreux, plus ça devient indispensable. Le deal sous-jacent Donnez-nous vos données, on s'occupe du reste. Résultat, Facebook, c'est près de 2 milliards d'utilisateurs inscrits dans le monde, 300 millions de photos partagées chaque jour, pour une capitalisation boursière astronomique avec près de 500 milliards de dollars. Google, c'est 3,5 milliards de recherches par jour, 90% du marché de la recherche en ligne en Europe et 211 millions de téléphones vendus en 2016. Attention, les Google, Amazon, Facebook et Apple, ou GAFA pour les intimes, n'ont pas le monopole du concept de plateforme. YouTube, Airbnb, Deliveroo ou encore Uber, toutes ces applications transforment peu à peu Internet en un vaste supermarché où tout le monde est devenu dépendant d'un nombre resserré d'entreprises et où les internautes sont considérés, au mieux, comme des fournisseurs de données personnelles, voire par moments comme des travailleurs non rémunérés. Et ce qu'il y a d'inquiétant, c'est qu'elles détiennent de plus en plus de pouvoir sans qu'on ait en retour les bons contre-pouvoirs. D'abord, les plateformes ont la main sur ce qu'on voit, et donc sur ce qu'on fait voir sur ce qu'on pense. C'est un peu le principe de la tête de gondole. Rien de mieux pour booster les ventes. Mais quid alors du rôle des algorithmes sur le cours d'une élection Il n'y a pas que ça. Les plateformes savent tout de nos faits et likes. Alors que nous, finalement, que sait-on vraiment d'elles Rien. Hormis que ce sont des boîtes noires. Nos données, par exemple, que deviennent-elles concrètement En 2015, Facebook n'a pas hésité à faire affaire avec un grossiste de données dont les clients sont les gouvernements, les employeurs ou les assureurs. Nos préférences sexuelles, nos orientations politiques, nos amitiés, voire nos points faibles. Est-ce qu'on est bien sûr de vouloir tout partager et quand on sait qu'il faudrait en moyenne 30 jours ouvrés par an pour les lire, les conditions générales d'utilisation de ces plateformes, qui peut parler de consentement éclairé Bref, c'est là que le bas blesse avec ces plateformes. Plus on y regarde de près, plus on mesure qu'on ne sait pas grand-chose. Prenez leurs dirigeants. Ils nourrissent de grandes ambitions pour le monde. Et dans le même temps, leurs entreprises sont allergiques à l'impôt. Est-ce bien normal et puis, même avec les meilleures volontés, les plateformes ne sont pas infaillibles. Par exemple, les algorithmes apprennent en observant nos comportements, soit. Mais ne risque-t-il pas de reproduire des discriminations, voire de consolider des clichés Une étude l'a bien montré. Si vous êtes une femme, sur Google, les publicités vous proposent des jobs de rêve, bien moins prestigieux que si vous étiez un homme. Et pourtant, c'est un fait, les plateformes ont la cote. Des organisations comme la RATP, Pôle emploi, mais aussi nos banques, nos assureurs ou certaines de nos administrations veulent se transformer en plateforme pour être plus efficaces et plus proches de nos besoins. Louable intention sans doute, si nos données peuvent nous servir. Mais à une condition seulement, il nous faut des garanties sur la loyauté de ces plateformes. Il devient essentiel de faire entendre nos voix pour que ces plateformes servent nos intérêts en tant qu'utilisateurs, mais aussi en tant que citoyens. Partagez vos réflexions sur le site contribuer.cnnumérique.fr slash loyauté pour nous aider à concevoir ces contre-pouvoirs et participer à la campagne hashtag Fair sur les réseaux sociaux pour que chacun d'entre nous puisse y contribuer.